ćemo sjesti gore, hajde sjedemo gore. Gore da sjedemo. 一。 Ne ovdje, ali tamo, ne. Dobro, snimam svi, vidi, ovdje malo slikaj. je tamo. E, ispunjelo motko. motor. ispunjelo?